Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo prodotto della Bottega Verde. Questo è il Goji Perfect Balsamo Prodigioso Antirughe, giorno e notte, idratazione intensa. Allora, ehm, cosa dirvi? Intanto che questa è una mini taglia da 10 ml che ho completamente finito, quindi vi mostro lo swatch. Allora, se mi avete seguito nei vari video dove acquisto i prodotti da Bottega Verde, avete visto che questo faceva parte di un set della Goji e quindi era un prezzo davvero vantaggioso e mi sono incuriosita a provarlo. Questo è il primo prodotto. Ok? Allora, eh, questo è un 10 ml, ma ho segnato il prezzo, anzi ce l'ho lì, 30 ml che è la confezione grande eh, viene 30,99 euro, però è scontabile, quindi adesso ad esempio in promozione a 9,99. Cosa dire di questo prodotto? Wow, <laughs> semplicemente. Allora, io lo applico solamente alla sera, l'ho applicato, 10 ml mi sono durati più di un mese tranquillamente, quindi mi sono fatta e come un'idea perché basta poco prodotto, ha una formula che è setosa, sembra proprio un balsamo si va a applicare poco prodotto, si stende bene, assorbe immediatamente e lascia la pelle molto morbida. Eh, a differenza di altri prodotti che ho trovato in commercio, questo effetto setoso sulla pelle non è dovuto ai siliconi, quindi cosa positivissima. Comunque, ho trovato che, soprattutto con i primi freddi, che avevo la pelle più screpolata, questo davvero la va a rigenerare nella notte, non mi sveglio la mattina con la pelle unta, e lascia la pelle morbida, bella idratata, bella rimpolpata. È un prodotto che mi è piaciuto davvero. Io lo applico, come vi ho detto, solamente la sera perché ho la pelle mista. Sulla pelle secca, secondo me, va benissimo anche per il giorno, ovviamente sempre poco prodotto, ma con la pelle mista la sera non unge e non, è, ehm, non lucida la pelle, quindi piaciuto e come. Devo dire che Ora ho altri prodotti da provare, quindi li proverò e questo non lo ricompro, ma in futuro, se non trovo niente di meglio, questo qua per la sera non è affatto male, soprattutto a prezzo promozionale 9,99, perché no, in questo caso ci sta. Sinceramente a prezzo pieno non credo che lo comprerei, mi sembra un po' troppo caro per un prodotto simile che alla fine dice di essere antirughe, idratazione intensa, sì, confermo, antirughe ok, ma idratante, un idratante da notte, quindi un balsamo per la notte. Allora, fatemi sapere se avete provato questo tipo di prodotto e come vi siete trovate. Io ve ne recensirò altri che erano nelle, nelle, nel set della Goji, interessata, molto interessata. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!